cuando dicen que está mala la cosa es porque en verdad está mala la cosa. Les mostraré el jabón con el que mi familia y yo subsistimos. Ahí está. Este es el jabón familiar. Es Dart. En su versión, jabón para Barbies. Es muy, muy económico y se puede pagar en cuotas. Así que nos combinó muy bien. Jabón DAF para Barbies. Tiene símbolo de edad, pero no creo que se vea bien. Y si queremos usar un jabón de menor calidad, tenemos el jabón de naranja. Ay, ahí está. Jabón de naranja, que lo hicimos con naranja y quiz de loza. Eso es todo. Ah, sí. ¿O no? A ver. El jabón de la ducha, que es de agua de lluvia. Ahora sí.